este tributo, pero só sería o principio dunha política de compensación para acadar un certo equilibrio nos mercados. Despois, outra mostra máis da política do Partido Popular en relación ao pequeno comercio das grandes superficies foi clarísimo. Recentemente, o Consello da Xunta de Galicia aprobou, mediante o decreto 211 barra 2012 de 25 de outubro, polo que se regula o procedimento para obtención de autorización comercial autonómica específica para as grandes superficies comerciais que en, desenvolvemento da Lei 13 2010 do Comercio Interior de Galicia. Neste decreto elimínase o requisito de estudar os factores socioeconómicos para a implantación das grandes superficies que estaba previsto. Suprímese o referido o informe referido ao impacto no, pe, no pequeno comercio, omitindo intencionadamente a consideración das circunstancias socioeconómicas que figuran na lei pero non no decreto. Co cal, a Xunta de Galicia pode autorizar grandes superficies sen ter en conta a saturación da oferta e a súa incidencia no seu pequeno comercio. Isto son probas do compromiso da, do Partido Popular de Galicia co pequeno comercio. Liberalizar, liberalizar e liberalizar. Non é justificable. Polo tanto, creemos que esta é a primeira das medidas que debería de tomar o Goberno da Xunta de Galicia si de verdad é consecuente co que vai a decir aquí nesta tribuna que está moi comprometido co pequeno comercio en Galicia, co comercio minorista. Eso seguro que o vai a decir aquí a voceira do Partido Popular. Pero compromiso compróbase con medidas concretas, non se comproba con pura retórica. Polo tanto, nós apoiamos esta proposición de lei e animamos ao Partido Popular a que asuma responsabilidade na toma de decisións que favorezan realmente ao pequeno comercio. Moitas gracias. Moitas gracias.